Baba Mtakatifu, tunakuja mbele yako wakati kama tunasema ni asante kwa siku ya leo, asante kwa kutuongoza katika sherehe tunapoenda kula chakula ambayo iko mbele yetu. Bariki chakula safi, Amen. Bwana Yesu asifiwe, sema amen. Ukubaliane na yeye John anapata ya masomo, makofi kwake. Congratulations kabisa. Haya. Wonderful, asante sana. Piga picha eh. Mwongezee makofi ala. Very good. Yes, mzee alikasa. Wow. Anamshukuru baba yake kwa sababu alitinyima na akamsomesha. Na mama che, mama mama bado mpaka wamalize yeso kwa sahani, wawekewe kwa mikono sasa. yani anapenda wazazi wake, yani polepole tu. Wow, ako kwa mazoezi yake. Kwa hivyo mkule mkifurahia, alafu wachungaji Wow. Thank God bless you. Yeah, the bishop one. I'm not even prepared to go from tonight. I'm going to go up South Brunswick.